Salut! Astăzi este despre a cultiva. În dicționar este a semăna plante, a îngriji, a face să crească. Un scriitor, Albert Hubbard, spune așa Fericirea este un obicei, cultivați-o! Și mi-aduc aminte cum îmi plac mie florile și cum în fiecare zi mă uit cât a mai crescut o floare, cum s-a mai schimbat. Ce, ce bine ar fi să ne privim la fel și fericirea. Să nu ne dorim așa brusc și toate deodată să ne copleșească, pentru că nu ține. Să o facem deci, așa în fiecare zi, să o privim, să... și știi cum? Cu bucuria. Dacă mergem la un curs de step, cum fac eu, sau dacă te duci la un curs de foto, sau dacă stai, dar indiferent ce faci și te bucură, se faci 100%. Adică dacă stai, apoi nu te mai gândi la probleme, stai 100%. Ă, dacă mergi la un curs, 100% să fii acolo. Cred că așa putem să creștem exact, să cultivăm, să ne cultivăm